फ्रेंड्स मयूर यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत हां स्क्रीनवर तुम्हाला छान अशी झणझणीत पनीरची भाजी दिसते आजचा आपला मेनू तोच आहे धाबा स्टाईल पनीर कुठल्याही धाब्यावर न जाता आपण घरी धाबा स्टाईल पनीर भाजी कशी बनवायची हे बघूया तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा धावा स्टाईल पनीर रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला हवे पनीर मी ते प्रभा डेअरीचे दोनशे ग्राम मलाई पनीर यूज केलेले आहे तुम्ही इतर कुठल्याही कंपनीचे पनीर वापरू शकता दोन छोट्या टोमॅटोची प्युरी आणि मसाल्यामध्ये आणखी काय यूज केले तीन तेजपत्ता कलमीचे छोटे दोन काप दोन लवंग आणि दगडफूल बघा अशा प्रकारे स्क्वेअर शेपमध्ये मी याच्या स्लाइस करून घेणार आहे पनीरचे स्लाइस झालेले आहे आता गॅसवर पॅन ठेवूया आपल्याला पनीर फ्राय करून घ्यायचे आहे त्यामध्ये साधारण पॅनमध्ये दोन चमचा ऑइल ॲड केलेले आहे छान फ्राय करून घेऊया बघा अशा प्रकारे आपण पनीर फ्राय करून घेतलेले आहे मीडियम फ्लेमवर तीन मिनिट हे पनीर मी फ्राय करून घेतलेले आहे पॅन गरम करून जेव्हा छान टेस्टी असे धाबा स्टाईल पनीर लागतं अगदी आपल्याला धाब्याची आठवण येते आता यामध्ये मी साधारण पाच ते सहा चम्मच तेल ॲड करणार आहे जवळजवळ सहा चमचा तेल मी यामध्ये इथे घेतलेले आहे तेल गरम होऊ द्यावे थोडे गॅस हा मिडियम फ्लेमवर ठेवावा कुठलेही मसाले भाजताना गॅस हा मिडियम फ्लेमवरच ठेवावा त्यामुळे काय होतो मसाले छान भाजले जातात आणि आपल्या ग्रेव्हीला छान अशी तर्री सुटते तेल गरम झालेले आहे अर्धा चम्मच जिरे हे जे आपण खडा मसाला घेतलेले ते सर्व सर्वप्रथम आपण इथे ॲड करूया आणि छान असे फ्राय करून घेऊया तुम्ही इथे तेल सुद्धा करू शकता मी साधारण सहा चमचा तेल इथे टाकलेले आहे त्यानंतर सहा कसा बनवायचा हे मी माझ्या झंगलीत वांग्याच्या भाजीच्या रेसिपीमध्ये दिलेले आहे याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते अगदी इन्स्टंट असा हा मसाला आहे आणि हा आपण पंधरा दिवसासाठी फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकतो हा मसाला तयार असला तर काय होतं आपण कुठलीही ग्रेव्हीची भाजी पाच ते दहा मिनिटमध्ये करू शकतो कांदा आणि लसूण हे भाजलेले असल्यामुळे हा मसाला जास्त फ्राय नाही करावा लागत त्यानंतर इथे मी दोन चमचा भाजलेली कसुरी मिरची ही भाजून घेतलेली आहे यामुळे ग्रेव्हीला छान अशी तरी सुटते त्यानंतर इथे भाजलेल्या दोन लाल मिरच्या त्या मी कट करून घेत त्यानंतर दोन चमचा धने पावडर त्यानंतर एक चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट टोमॅटोची प्युरी मी एकदम पातळ अशी नाही केलेली तुम्हाला दिसू शकते एक छोटासा स्लाइस ठेवलेली आहे मी टोमॅटोची त्यामुळं काय होतं दिसायला खूप छान दिसतं आणि छोट्या दोन टोमॅटोची मी चिवडी केलेली आहे परफेक्ट असा भाजलेला आहे आपला आता यामध्ये अर्धा स्पून और दस स्पून हरा ऐड के ले लिया है पानी दो स्पून तिखट और दस स्पून हरा ऐड के ले लिया है पानी दो स्पून तिखट जवळजवळ अर्धा ग्लास बॉईल वॉटर ॲड करायचे आहे बघा मी या ग्लासने अर्धा ग्लास आणि छान उकळून घेतलेले आहे मला ग्रेव्ही ही ठीक हवी आहे तुम्ही आणखी पाणी यामध्ये ॲड करू शकता फ्रेंड्स मी पनीर फ्राय केल्यानंतर हे पनीर दोन बाऊल पाणी कोमट पाणी आणि मिठामध्ये ॲड केलेलं आहे त्यामुळे काय होतं पनीर हे सॉफ्टच राहतं आता हे पनीर आपण पाण्यामधनं काढूया बघा छान असे सॉफ्ट आहे हे आता आपण ग्रेव्हीमध्ये पनीर ॲड करूया कोथिंबीर या स्टेपला कोथिंबीर ॲड करावी बघू शकता किती छान असा कलर आणि फ्लेवर भाजीला आलेला आहे साधारण यामध्ये मी एक स्पून मीठ ॲड केलेले आहे आपण ही ग्रेव्ही बघा आता आपल्याला या पनीरला तडका द्यायचा आहे बटरचा तडक्यासाठी आपण गॅसवर पॅन ठेवूया मीडियम फ्लेमवर त्यामध्ये साधारण एवढे आपण बटर घेणार आहोत बटर मेल्ट होऊ द्यावे तडक्यासाठी आपल्याला हवे एक चमचा जिरे तीन हिरव्या मिरच्या या थोड्या कट करून घेतलेल्या आहेत आणि दोन कढीपत्त्याचे पण बटर गरम झालेले आहे यामध्ये आपण जिरे ॲड केलेले मिरची कढीपत्ता तुम्ही बटर करून तेलाचं पण तडका त्याला देऊ शकता किंवा तुपाचं पण चालेल बघू शकता फ्रेंड्स तुम्ही आपली धाबा स्टाईल पनीर भाजी तयार झालेली आहे बघा एकदम छान झणझणीत अशी धाबा स्टाईल आपली पनीर भाजी तयार झालेली आहे नक्की बनवून बघा आणि कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मयूर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर अशाच नवनवीन झणझणीत रेसिपी बघण्याकरिता मयूर यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा लवकरच भेटूया नवीन अशा झणझणीत रेसिपीसोबत थँक्यू